मोटरसाइकिल कैसा लगा बोलो मेरे से गुरुजी बोले मैं बैठा हुआ था पीछे ऐसे बोले दोनों हाथ मत छोड़ना तो मैंने एक बार थोड़ा हाथ छोड़ा तो थोड़ा ऐसे हुआ तो फिर मैंने गुरुजी को इधर से कस के पकड़ लिया फिर मैंने हाथ जोड़े तो गुरुजी बोले आप हिलने क्यों रहे मैंने मैंने कहा गुरु को पकड़ के रखा हुआ <laughs> जो गुरु को पकड़ के रखेगा वो दुनिया में किसी से नहीं हिलेगा <laughs>